سلام و درود خدمت شما علاقمندان زبان و ادبیات انگلیسی به چینل Useful انگلیش با من آصف کیانی خوش آمدید Welcome to Useful English with me آصف کیانی امروز به لطف خدا جلسه هشتم شروع میکنیم و جلسه هشتم کم متفاوت تر با جلسات قبلی است در این جلسه لغات مرتبط به وظیفه و وظیفه پیدا کردن که بسیار مهم است آنها را اول با هم یک یک مرور میکنیم و جمله میسازیم یادتان باشه که این بسیار مهم است که اولا ما در انگلیسی لغات پرکاربرد یاد بگیریم چون انگلیسی لغات بس... انگلیسی زبان است که مثل هر زمان دیگه لغات بسیار زیادی داره میلیون ها لغات داره ولی لازم نیست که ما همه را یاد بگیریم و مهمترین را یاد بگیریم و دوم از اینکه اونا بفهمیم که به هر کدام از اونها جمله بسازیم و این را بدانیم که در کجا اون استفاده میشه و چه کاربردی داره مهمترین لغاتی که راجع به وظیفه و وظیفه پیدا کردن به کار میرم امروز اونا را آماده ساختم که خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم جلسه هشتم لغات مرتبط وظیفه و جمله سازی searching job جستجوی وظیفه وظیفه پیدا کردن example چه قسم مثال چه قسم جمله بسازیم به I would like to search a new job میخوام یک وظیفه جدیدی پیدا کنم یا جستجو کنم I'm searching a second job مثال بعدی I'm searching a second job من یک وظیفه دیگر وظیفه دوم را جستجو میکنم و جستجوی وظیفه دوم هستم Manufacturing company کمپنی تولیدی کمپنی که تولیدات داره مثل مواد غذایی مثل مواد شوینده مثل هر چیزی مثل موتورسیکل موتر کمپنی های تولیدی که تولید میکنه تولیدات داره میگم manufacturing company I'm working in, in a manufacturing company من در یک کمپانی تولیدی کار میکنم طور مثال I would like to find or search a job in or at manufacturing company میخوام در یک وز... در یک کمپانی تولیدی وظیفه جستجو کنم و دنبال وظیفه هستم apply درخواست دادن به وظیفه فعله I would like to apply for a new job for a very a very good job میخوام که به یک وظیفه بسیار خوب درخواست بدن hire hire استخدام کردن for example به طور مثال I would like to hire two employees two employees in my company من میخوایم که دو کارمند دو نفر کارمند در کمپانی خود استخدام کنم hire استخدام کردن hire employer employer کارفرما که میتونه یک شخص باشه یک ارگان باشه یک مؤسسه باشه و یا دولت باشه employer کارفرما uh, what's the name of your first employer به مثال uh, وقتی خواسته باشیم پرسان کنیم بگیم که کارفرما یا اولین وظیفه اولین کارفرمای شما اسمش چی بود در کجا کار میکردیم شما what was or what what is your first employer name employee employee کارمند میشه گفته employer ایر با او اشتباه نگیریم متوجه باشین employer کارفرما و employee کارمند اگه اس بدیم اینجاگاه employees میشه کارمندان که ما قوانین جمعندی اسم رو خواندیم استاف استاف کارکنان کار... کارمندان رو معنی میده استاف یا پرسونل که خود پرسونل باز انگلیسی است application form فرم درخواستی وظیفه I would like to fill up an application form for the new job خواهم که فرم درخواست وظیفه به وظیفه دوم خانه پری کنم application form fill up fill up خانه پوری کردن I would like to fill up my second form for the second job میخوام که فرم دوم رو برای وظیفه دوم خانه بری کنم example full name full نگیم درست نیست full name full name شامل first name و last name شما نه یعنی شامل اسم اول شما اسم شما و تخلص شما به طور مثال my full name is آصف کیانی نام مکمل کامل من آصف کیانی است آصف is my first name کیانیز مای لاست نیم این دو تا فرست نیم و لاست نیم که با هم جامشه میشه چی میشه فول نیم میشه فول نیم میگن حالا کسی از شما خواست گفت که what's your full name نام مکمل شما چیست شما first name و last name خود میگیم first name first name نام اول شما مثال قبلی گفتم آصف my first name last name تخلص بعضی middle name هم دارم بعضی فرما و بعضی جا شما متوجه شده باشیم که مدل میخوان ولی مدل ما مردم افغانستان نداریم معمولا بعضی شاید داشته باشن پکچر ID اگر شما خواست what's your Picture ID یعنی که کارت هویت شما پاسپورت باشه گرین کارت باشه لسانس دریوری شما باشه که هویت شما نشان بده عکس شما باشه اون میگن پیکچر آیدی خب پارت اول به جی تمام میکنیم dhe partët e ome, që si